हेलो वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने और अब हमें क्या करना है इस टेक्स्ट में से अब देखिए ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड ये दिया गया है तो ये फाइंड पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही फाइंड पर क्लिक करेंगे तो एक ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है आपको फाइंड क्या करना है वो आपको देखना है ठीक है पेजेस से फाइंड करना है तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ जाता है और यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है जो भी आपको फाइंड करना है वो आप बता दीजिए लाइक यहाँ पर हमें फाइंड करना है टू फाइंड करना है यहां पर आप, आपको एंटर प्रेस करना है तो यहां पर जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो ये 2019 में खास बात है यहां पर ये टू जहां जहां पर भी होगा ये हाईलाइट हो गया अब